ترعاني بحبك فلن أخاف أبدا لأن next to comment j'existais sans toi et sans savoir que tu es là. Dis-moi mon père comment. Mais maintenant je suis ton fils, un membre de ta famille. Et je ne serai jamais seul, car Dieu mon Père, tu es avec moi. et toujours. Nous chanterons ta gloire, nous chanterons ta gloire, nous chanterons ta gloire, maintenant et toujours. بكامل حريتي أريدك أن تأسرني بنورك أريد أن أكون حبيسة حبك أنت سيدي وأنا أمتك بكامل حريتي أنت حريتي